it's been a, a, tough week really on the back of those two defeats at Liverpool and Manchester United. How worried are you about the club's current position? Ha sido una semana muy difícil con los resultados. Eh, ¿Qué sí. tan preocupado está de la posición del club? Muy preocupado. Eh, la preocupación es proporcional a, a los resultados que estamos obteniendo. Very worried. The, the worry is proportional to the results that we've been obtaining. pressure that the, club and the, team are under, how do you, how do you take it? Que si usted se siente bajo presión, eh, que se siente bajo de presión por los resultados, que usted cómo lo supera, cómo, cómo, lo, cómo vive con la presión. Eh, me siento, yo soy una, una persona común y hago un trabajo que eh, que, que tiene mucha repercusión. Um, I'm a normal person, I do a job that has a lot of repercussion. Eh, y me siento como todas las personas eh, que no logran ofrecer los resultados que se esperan que se espera que consiga. And I feel like all the people that um, are not able to offer the results that are expected. La situación por la por la que eh, me toca pasar es similar a la, a la que pasan eh, los ciudadanos comunes, las personas comunes cuando no logran lo que persiguen. The situation that I'm, I'm going through is similar to, to that of a, of a common person where, they, where they're not able to achieve or they're not achieving what they should. La repercusión de lo que yo, de mi tarea, es lo, la gran diferencia. The repercussion of my task is the, is the big difference. Y por supuesto que estoy, acostum estoy acostumbrado a transitar este tipo de momentos. ¿no? And, I'm, and I'm used to living or transiting through these, through these situations. You talked there about the repercussions of the, of the task. Have, have you considered doing things any differently, maybe defensively you, you have conceded the most goals in the, in in the Premier League. Do you need to change things? Usted habla de las repercusiones, pero si está pensado en hacer las cosas un poquito diferente, quizá defendiendo diferente, que somos el equipo que más goles ha encajado en la liga. Eh, cualquier explicación que, que yo dé eh, no sé yo siempre trato de, de no presentar, de no ofrecer excusas, eh, sino tratar de explicar. Any explanation that I may give, I try not to give excuses, but to explain. Eh, cuando uno eh, eh pasa por momentos negativos, When you go through negative moments, eh, cualquier explicación que dé eh, es rechazada. Any explanation that you give is, is eh, yo lo, que dije es que nosotros eh, en, los últimos partidos eh, tuvimos que prescindir de cuatro de los jugadores que las posiciones de, defensa central derecho, defensa central izquierdo y contención tienen cinco jugadores dentro de la conformación de nuestro grupo. What I said was that um, in, our squad, the positions of right center back, left center back, and defensive mid have five players that occupy those positions. Eh, esa, esas, esas posiciones las ocupan Llorente, Koch, Cooper, Pascal y Phillips. Those positions are, occupied Llorente, Pascal, Koch, Phillips and Cooper. Eh, de esos cinco jugadores, eh, tuvimos que al, eh, mismo momento el, sexto jugador que agregamos para, ese, para esa posición, como siempre hemos hecho, es Helde, un jugador joven. the sixth player we've added for that position, that we, as we do always, is Helder. Un jugador joven. So who's a young player. Eh, eh, eh, eh, eh Leeds no puede eh, en su planificación tener dos jugadores de primer nivel para cada posición. Leeds in their planification can't have two players of a high level for every position. Entonces, en el caso de estas tres posiciones, tiene cinco jugadores de primer nivel. Y un quinto. y un sexto. sixth Joven. de esos seis jugadores faltaron a la vez cinco. Entonces esas situaciones eh, yo las resolví poniendo a Aileen de central. So that situation I resolved it by putting Ailing as a centre back. Y poniendo a Forshaw de contención. And putting Forshaw as a defensive mid. Eh, en un partido como el último. In a game like the last one. Eh, eh, los los jugadores que más destacaron fueron precisamente ellos dos. The players that shone the most were precisely those two. Y en el partido con, con Manchester United eh, también. And in the game against Manchester United, the same. Entonces la resolución de los problemas a veces depende de la disponibilidad de, nombres propios. Uh, sometimes the resolution of the problems uh, depends on on on those who are available. Y, pero bueno, ustedes seguramente manejarán otros argumentos. of course, you guys will have other arguments. Eh, sobre si la marcación es personal o no lo es over whether, whether the marking is personal or not. Sobre si debemos jugar en campo rival o en campo propio. If we should play in our own half or in the opponent's eh, half. Y si debemos tratar de manejar menos la pelota para perderla menos. Or if we should try and manage the ball less so that we lose it less. Eh, todas las cosas que, que cuando salieron bien fueron elogiadas. All of the things that when they came out well were praised. Cuando salen mal son reclamadas. When they come out wrong, they, they, they claim it or they demand it. Y eso, por supuesto, que está es, es, es normal, ¿no? And of course that is normal. Eh, entonces, lo que usted me pregunta es si, si vamos a jugar en campo propio. So what you're gonna, what you're asking me is, is are we going to play in our own half? Si vamos a hacer marcación zonal if ah, we're going to mark zonally, si vamos a dejar de manejar la pelota, if we're going to stop um, having management of the ball, y si por esos caminos and the, by those paths, vamos a mejorar la función defensiva. Are we going to improve our defensive function? A eso usted le agrega que se le puede agregar defender mejor las pelotas detenidas. So that you can also add defending the set pieces better. Eh, en estos cuatro años In these four years, yo recibí eh, reclamos I've received um, exactamente igual. Criticisms or demands that are exactly the same. En, en, este caso son mucho más justificados. In this case, a lot more justified. Porque las consecuencias de lo que se está haciendo mal son mucho más serias. Because the consequences of what's being done badly is, are a lot bigger. Eh, eh, pero son los mismos las los mismos problemas same que en algún momento ya sufrimos y que pudimos resolver. cuando uno está, pasa momentos de, como este, de, donde eh, se pierde la confianza por, por, por lo, en relación al líder, When you go through moments like this where the confidence is lost on the leader. Eh, como es natural, es lo lógico, ¿no? Which is natural, is logical. Imagínese que cómo hago yo para defenderme de, de, de que somos el equipo que más goles recibió en la Premier League. How can I defend myself when we're the team that has conceded the most goals in the Premier League? Eh, yo conozco todos los errores que, que cometemos para que esa, ese récord eh, eh, se haya producido. Y trato diariamente de, resolverlos. Y en, la situación más difícil, ¿no? Porque le reitero, cuando uno conduce eh, procesos que no que producen malos resultados, nadie confía en lo que uno está haciendo. Because I reiterate, when you're um, when you're the conductor in a bad situation, nobody trusts in, in what you say. Lo que también estoy seguro what I'm also sure of es que si dejo de hacer aquello en lo que creo, is that if I stop doing in what I stop doing what I believe in, que es lo que usted me está pidiendo, which is what you're asking me, eh, la situación en vez de mejorar va a ser peor aún. The situation, instead of improving, is going to be even worse. Eh, la cuestión no es cambiar eh, las, los procedimientos. The, the, question is not of changing the, the, how we proceed. Sino que tratar de que los procedimientos funcionen. But that our procedures um, work. Catherine Hannah. Um, eh, un segundo, un segundo. Sorry, one second. Eh, eh, yo eh, los procedimientos que propongo son aquellos en los que creo. The procedures that I propose are those I believe in. Eh, y como mi función es eh, convencer, and as my function is to convince, eh, no, no puedo convencer proponiendo procedimientos en los que no creo. Uh, I can't convince um, by um, trying to give do procedures or um, that I don't believe in. Cualquier cosa que yo diga, anything that I say, en este momento, in this moment, lo único que genera son opiniones en contrario. The only thing that it would generate is opinions against it. Hay un montón de recursos, there's numerous resources. Eh, para, para mm, acortar la diferencia respecto del rival que uno enfrenta, que se pueden utilizar y que nunca utilizamos, porque yo creo que hay que interpretar el fútbol de otra manera. Le insisto, cualquier cosa que yo diga ahora I insist anything I say right now o va a ser leída como una excusa is going to be read as an excuse o va a ser criticada con ferocidad, digamos, ¿no? Or it's going to be criticized ferociously. Con la ferocidad que merece el momento, obviamente. With the ferociousness that the moment deserves, of course. Eh, pero de una cosa estoy convencido. But of one thing I am convinced. Voy a tratar de que lo que hacemos lo logremos hacerlo mejor that what I am going to try is that what we do, I'm going to try that we do it better. Y, eh, pero no es abandonando procedimientos que fueron eh, eh, aprobados y verificados en la práctica. It's not uh, abandoning procedures that have been approved uh, or that have come out in practice. Cómo se, cómo yo creo que se resuelven las crisis deportivas, ¿no? How I think the, the, the sporting crises are resolved. Cada cosa que yo digo ahora, anything that I say now, eh, ya estoy imaginando las respuestas I'm already imagining the responses que desacreditan lo que digo, that discredit what I say, porque obviamente hace muchos años que hago este trabajo y ya he pasado por estos diálogos infinidad de veces. Because of course I've been doing this job for a long time and I've gone through this type of dialogue many times. En este debería contestar con monosílabos. Uh, I, I, should answer. Porque con monosílabos, con respuestas cortas. Oh, with short answers. Porque cualquier cosa que diga eh, va a ser va a tener la respuesta contundente de los más de 50 goles en contra. Because uh, anything I would say will have the, the strong response that we've conceded over 50 goals. O a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. O exceptional responses. A situaciones oh, excepcionales, respuestas excepcionales. To exceptional um, situations, ex exceptional responses. Eh, así que sé claramente que, que eh, no hay, no, no, tengo ninguna opción que, que me exima a través de las respuestas. So I know that I don't have any options to be uh, exempt uh, through my responses. Lo que lo único lo que corresponde y está bien que así sea es generar resultados. What corresponds and, and it's good that it's that way is to generate results. Good morning. Yes, um, you talked a lot there, Marcelo, about keeping your faith in your footballing principles, which is a, a, an admirable quality. But how difficult is it to keep that faith in the face of the criticism that is coming your way at the moment? usted habló ahí mucho en mantener la fe en, en lo que usted hace, en, en, lo que usted cree, que es una posición muy admirable. En, pero qué, qué tan difícil es mantener esa fe cuando estás recibiendo tantas críticas, tanta oposición. No es una opción. It's, it's not an option. Es eh, eh, el único camino posible. It's the only, it's the only way possible. Mire, eh, lo, estos jugadores These players, ya demostraron que tienen nivel para, para jugar en Premier League. They've already demonstrated they have the level to play in the Premier League eh, el, el, estilo, el modelo de juego ya, de, ya, ya de, quedó demostrado que se puede imponer en Premier League. The style, the model has already been shown that it can, it can work and can be imposed in the Premier League. El esfuerzo eh, y la predisposición del equipo. The effort and the willingness of the team. Eh, no, no puede ser puesta en tela de juicio. It can't, it can't be put, um, um, it can't be judged no se, no se puede dudar. Porque es el equipo más, que, más intenso de, en su rendimiento físico en toda la Premier League desde hace dos años. Entonces, lo que está muy claro very es que yo con todos esos argumentos, con todas esas armas, con todas esas... Eh, virtudes, capacidades. That with all those arguments, virtues, capacities, weapons. Eh, no logro obtener lo, que, lo mismo que antes. I don't manage to obtain or achieve the same as before. Sino que al revés, lo que obtengo es peor. But, so at the same time, what I'm achieving is worse. Eh, entonces, hay dos caminos. So there's two paths. Eh, abandonar todo lo que se hace abandon everything that you do, y cambiar el perfil del equipo, and to change the profile of the team, o tratar de corregir lo que se hace mal, or to try to correct what is done badly, y mm, eh, obtener eh, de el material humano lo que el, ese grupo eh, lo que este grupo es capaz de ofrecer and to obtain from this um, to, from this group what they're capable of doing evidentemente evidently eh, no lo estoy logrando I'm not managing to achieve it there is huge expectation on the return of key players like Calvin Phillips, Liam Cooper to come back and help results. How concerned are you about the burden that that places on those players when they have been missing for quite a long time? Hay mucha expectativa que jugadores claves van a regresar como Phillips y Cooper para solucionar los problemas, pero que tanto le preocupa que le están poniendo demasiada importancia a esos jugadores para que ellos... Mire, eh, si usted escuchó la explicación que yo di, if you listen to the explanation that I gave, eh, si, si, faltan cinco jugadores de seis para cubrir tres puestos, if you're missing five players of six to cover three positions, eh, es, es, es, eh, puntualmente ese problema uh, that, that problem eh, precisely eh, genera dificult soluciones difíciles. ¿no? Generates difficult solutions. Por, por su, yo digo esto I say this. y se la traducción de cómo ustedes interpretan las cosas que yo digo the way that you interpret the things that I say es que por, que, que por primera vez pongo excusas. Is that for the first time I'm giving an excuse. Y yo no estoy poniendo excusas, estoy explicando la realidad. And I'm not giving excuses, I'm just explaining the reality. Eh, eh, eh, una institución no puede tener como Leeds no puede tener 22 jugadores que valgan 20 millones de libras cada uno. An institution like Leeds can't have two players per position that each player costs 20 million pounds. Tien, puede tener 18 jugadores. They can have 18 players. De ese nivel. Of that level. Eh, entonces, cuando faltan 5 de 6, se produce una una una dificultad. So when five of six are missing, it produces a difficulty. Pero la dificultad casualmente la resuelven los jugadores que llegan a posiciones no habituales y, y, se destacan como los mejores. But the positions um, that, that were resolved, the two players that don't usually play in those positions play there and they were the best two players. Eh, entonces, este, este, este no es un problema de ausencia de jugadores, so this is not a problem of the absence of the players. sino que, que en determinados momentos si faltan de 6-5 en la misma posición. in five players uh, of six uh, for the same position missing, Es natural que los observadores externos como ustedes It's that the external observers like you guys fijen el reclamo fix the, the, the claim en, en, la ausencia de Philip Cooper y Bamford. In the absence of Phillips, Cooper and Bamford. Yo insisto en que eh, nosotros podemos tener exactamente los mismos problemas con Phillips, con Cooper y con Banford. And I insist that we could have exactly the same problems with Phillips, Cooper and Bamford. Pero bueno, como son ellos los que no están, But as, as it's they who are missing, eh, se enfoca la solución del problema en el regreso de esos jugadores. The, the focus on, on, the problem is, is on the return of those players. Nothing else, Catherine? En, en, el mismo, en el mismo sentido, In the same sense, eh, James no debe ser el 9. James shouldn't be the number 9. Eh, jue que juegue Gerhard. Let, make Gerhard play. Eh, Tyler Robert no tiene que ser el 9. Tyler Robert shouldn't be the number 9. Que juegue Moreno. Make Moreno eh, play. ¿Qué quiere decir eso? Que el que, el que, el que no está What does that mean? That the one that is not there es la solución. Is the one that's the solution. Damian Johnson. I must. Um, can I just ask you, how confident are you that by sticking to the principles that you've described, that you can get Leeds out of trouble? ¿Qué tanta confianza tiene que si se mantienen los principios que usted describe que se va a salvar el Leeds? Bueno, yo <laughs> es, es el único camino que conozco. It's the only path, the only way that I know. Por supuesto que cada partido que jugamos, of course, every game that we play, yo imagino que tenemos posibilidades verdaderas de ganarlo. I imagine that we have true possibilities of winning. Así pensé eh, cuando enfrentamos a, a, a, Liverpool. That's exactly how I thought when we came up against Liverpool. Y en, en, la, en, en la, en la imaginación previa que todo entrenador hace del partido previo a que se juegue. Yo creí que teníamos recursos como para ganarlo al partido. Y que el partido que habíamos jugado contra Manchester nos autorizaba a pensar que podíamos intentar ganarle a Liverpool y perdimos 6 a 0. But we lost 6 0. Así que siempre creo so I always believe, o, o, imagino or I imagine, eh, de qué manera debemos hacer las cosas in what way we should do things, y con qué intérpretes debemos asumir el modelo de juego and with what interpreters should we assume the model of play, para lograr ganar el partido. To manage to win the game. Ashley Phillips, uh, Cooper and Bamford. Can you tell us where they are in their rehabilitation and how soon they might be back uh, playing for, for, for the first team? Pues te menciono a Cooper, Phillips y Bamford, que si nos puede decir cuándo están mm, para volver. Eh, no, no, no hay una fecha concreta. There's not a fixed date. Las, eh, las previsiones de que iban a estar disponibles a principios de marzo eh, no, no, no, la, la realidad que de la evolución de las lesiones no, no confirman esa fecha, sino que las retardan. The, the prediction that they were going to be available early March, um, how they are right now, um, doesn't seem like that's going to be the case. Okay. Room Smith? Can I just ask a little bit more specifically about Patrick Bamford and his problem? Is he back on the grass and is there an expectation that we might see him again this season? puede preguntar sobre Banford específicamente, que si ya está entrenando en el pasto y que, no. si, que si se va a ver esta temporada. Probablemente. No, he's, he's not on the grass and, and probably we will see him before the end of the season. One of the arguments I suspect you'll be aware of uh, that the people make is the suggestion that when Rodrigo and Click play together, your midfield is too heavily tilted towards an attacking profile. Do you feel they can provide adequate defensive cover as a pair? Uh, mucha gente está diciendo que cuando juega Rodrigo y, y, en el mediocampo, que el mediocampo es demasiado ofensivo, que si usted cree que ellos pueden em, dar la estabilidad que se necesita para el equipo. Bueno, evidentemente eh, el mediocampo con, con Rodrigo y Clich es muy ofensivo. Evidently, the midfield with and Rodrigo is very offensive. Y si usted se fija, if eh, el segundo tiempo contra Manchester, el mediocampo fue Forjo, Klitsch y Rodrigo. Oh, yeah, the midfield against in the second half against Man United was Forjo, Klitsch and Rodrigo. Y que eh, y que ese ese medio esos 45 minutos fueron de lo mejor que jugamos últimamente. And those 45 minutes were some of the best football we've played lately. ¿Usted coincide con esto que estoy diciendo? Do you coincide with what I've just said? ¿Cómo? Que sí, que sí, que sí. Bueno, eh, eh, no, no, es importante ni que yo lo, eh, coincida, ni que yo lo diga, ni que usted coincida. Es la opinión pública que, que ha generado estos 45 minutos the public opinion that has generated these that these 45 minutes have generated. Aparte, a eso se suma que usted está de acuerdo y que yo también. For that, it's added that you were in agreement and I'm in agreement. Entonces, eh, yo contesto a lo que usted me dice. So I answer what you say to me. Usted me dice, hay gente que dice que con que con Klitsch y con Rodrigo y el mediocampo tiene desequilibrio defensivo you say to me that there are people that say that with Klitschko and Rodrigo there's um, defensive unbalance when they play. Y paralelamente la gran mayoría dice que con ese medio campo jugamos el mejor, los mejores 45 minutos que hemos jugado últimamente. But in the same way, a, a, lot of people would say that the best 45 minutes we've played lately were with those two in the midfield against Man United. Eh, hay dos realidades. So there's two realities. Los 45 minutos eh, contra Manchester. The 45 minutes against Manchester United. Y, y, y dos días después. And two days after, los 45 minutos iniciales contra el Liverpool. The, 40, the, 40, the first 45 minutes against Liverpool. Eh, en, en uno con cuál, con cuál es la verdad. So which ¿O qué, hay que hacer? ¿Hay que deshacer lo que funciona? Antes que deje de funcionar. Before stops working. Lo que pasa que en este diálogo, el que cuando yo dejo de contestar, las argumentaciones siguen the arguments continue. yo le podría decir, mire, ¿usted qué, hubiera, qué, qué había que hacer? ¿Deshacer lo, lo, que mejor habíamos tenido con, eh, contra Manchester United? So what, what, what, was I to say? Uh, do um, the, this, the breakdown or break up what the best thing that we done against Manchester United? Nunca recuperamos mejor la pelota que en el segundo tiempo contra Manchester United. We never recovered the ball better than in the second half against Manchester United. Nunca eh, el, el, el mediocampo de eh, Klitsch y Rodrigo fue de una agresividad extrema. A, los dos días, esa realidad deja de ser la que, la que estamos describiendo. Uh, entonces, eh, eh, y, y entonces yo debería decirle, mire, a quien usted dice, hay mucha gente que opina que... So you say that there's a lot of people that have this opinion. Esa, esa mucha gente que opina eh, no opina después de Manchester United. Those same people are not having an opinion after Manchester United. Sino que opina después de Liverpool. They have an opinion after Liverpool. Entonces, si opinara después de Manchester United, eh, eh, eh la opinión sería equivocada. So if the opinion was after Manchester United, the opinion would be wrong. Y la, opinando después de, de Liverpool, But having an opinion after Liverpool, la opinión sería acertada. The opinion would be the correct one. Y en el medio, And in the middle, hay que tomar una decisión sin cinco de los seis jugadores que pueden ayudar a, conformar una estructura más agresiva. Y todos estos datos, eh, obviamente, la gente no, no tiene por qué considerarlos, ¿no? Y yo a lo mejor la pretensión es exagerada de pretender que el que, que el que pregunta en nombre de la gente, como es el periodismo, consideren estos datos. That, that they should consider these um, details. Burncroft? Good morning, both. Thank you for your time. The, the players are only human, aren't they, Marcelo? There's only the amount of goals they're conceding is going to affect confidence. How can you restore that confidence and protect that confidence? I know in the promotion winning season, it's understood you showed them a video for the Brentford away game, which proved quite important, I'm told, in that week. Have you done anything like that this week to try and protect that confidence? que los jugadores solo son humanos y que después de haber encajado tantos goles es normal que vayan a perder confianza. Pero ¿qué hace usted para restaurarles la, la confianza? Que él tiene entendido que usted eh, en la temporada que subió el equipo, que le mostró un video antes de Brentford que, sí ha hecho, que les ayudó muchísimo, que si sí ha hecho algo similar a esta semana para tratar de restaurarle la confianza. Siempre eh, eh, utilizo, lo primero que hago es poder decirles algo que yo creo que, que, sea cierto, que sea verdad. The first thing I do is to say to them something that I believe Nunca utilizo elementos que cambien el estado de ánimo de, de un futbolista diciéndole algo que yo creo que no es cierto. I, never use elements that I don't believe are true to change the state of a player. Y, hay ocasiones donde la confianza se restaura eh, eh, comprendiendo, acompañando. And there's occasions where the confidence is restored by um, explaining, um, explicando, e, e, explaining. Hay otras veces que se, la, confianza eh, hay que buscar restaurarla enfrentando crudamente la realidad. no solamente una persona confía en sí mismo si se le maquilla, si, si, el conductor maquilla las consecuencias. not a person not only believes in, in themselves if, if, if the person conducted them paints a picture or um, la las, eh, maquilla las consecuencias. Yeah, paints over the consequences. O hay, y hay veces hay, que hay que enfrentar, hay que decir las cosas por su nombre. Sometimes you just have to say things how they are. Para cada momento hay percepciones distintas. For every moment there's different perceptions. Soluciones distintas. Different solutions. Y uno se entera del efecto de, de esas cosas. And you uh, find out the effect of those things. No cuando, no cuando las hace. Not when you do them. Sino cuando ve los resultados que se obtienen a posterior. But when you see the results that are obtained after. Le reitero, yo después del partido de, de Manchester. I reiterate, after the game against Manchester eh, United. Eh, estaba lleno de confianza. I was full of confidence. Y perdimos 6 a 0. And we lost 6 0. Después del partido de nosotros jugamos con Everton después de Newcastle, ¿no? Sí. ¿Así? Sí. Después del partido de Newcastle, que para mí fue un partido que merecimos ganar claramente. After the game against Newcastle, which I thought was a game that we deserved to win clearly. Yo estaba eh, con confianza justificada por lo que habíamos hecho contra, contra Newcastle. I was with justified confidence given what we had done against Newcastle. Y perdimos 3 a 0 con Everton justamente. And we lost 3-0 against Everton. Eh, entonces eh, eh, también hay una cosa que es muy cierta, ¿no? So there's also something that's true. Eh, cuando uno no gana los partidos que merece ganar. When you don't win the games that you deserve to win y contra Newcastle merecimos ganar. Y contra Manchester no merecimos perder. la, confianza y la, eh, disminuye claramente. Um, of course. Eh, los, jugadores, como todo ser humano, eh, se, entregan al que los conduce. Eh, they give the rule for those who is, for those who are conducting them. Con una promesa tácita, ¿no? With a, with a promise that's, um, tácita. Eh, una promesa eh, que se sobreentiende. A, a, a promise that is, is, understood. Voy a hacer lo que lo que me digas. I'm going to do what you ask of me. Porque me porque a cambio de eso eh, prometés que ganemos. Cuando uno no logra cumplir con esa promesa, um, sería ingenuo pensar que la confianza y la fe eh, en, en el líder está intacta. It would be naive to think that the confidence in the leader is intact. Porque es, digamos que el tema que, el próximo tema, la próxima, la pregunta que falta, ¿no? That's to say, that's the question that's missing. Si los jugadores paulatinamente van perdiendo la fe en la propuesta del entrenador. If the players are slowly losing the, the faith in, in what the coach is pr proposing. De ninguna manera yo lo he verificado porque lo mido a través del esfuerzo que ponen. In no way have I verified this because I measure it in the effort that they put in. Pero sería ingenuo pensar que en, en, un, en un momento de debilidad como el actual, But it would be naive to think that in a moment of weakness like the one we're in, eh, la, el, el, la fe, la confianza, la credibilidad eh, está igual. The faith, the confidence, the credibility is the same. Lo que está muy claro que la credibilidad en lo que yo hago está eh, disminuida desde todos los sectores que me analizan. What is true is that the credibility in what I do is, is lowered, is weakened in, in, by everyone, or by, by everything we do. El, el, el único que cree eh, eh, ciegamente en mí soy yo. The only one that believes blindly in myself is me. Y aparte lo hago porque es eh, la, la mejor opción para intentar revertir. And apart from that, I do that because it's the best option to come back. Y aparte es lo que hacen todas las personas comunes en el día a día. Afrontan la adversidad insistiendo. Porque saben que es la única opción. Pregúntele a cualquier trabajador cómo se enfrenta a la adversidad y le va a decir así. Ask any worker how they come, how they face adversity, and they tell you it's this way. Estoy solo y creo en lo que en, en, en, en lo que soy capaz de hacer. I'm alone, and I believe in, in what I'm capable of doing. Stuart Rayner. Morning, both of you. Can, can I just ask about the fitness of Diego Llorente at the moment, and are there any other players who might be available si está disponible. Sí, que se conecte su cabeza. Sí, Llorente y Koch están disponibles. Llorente and Koch are available. Y yo respecto del golpe de Koch no dije que no sean dramáticos los golpes en la cabeza. Dije exactamente lo contrario. Um, and with respect to the knock that Koch received in his head, I never said that it wasn't dramatic for a player to receive a knock on the head. Dije que los, los golpes en la cabeza tienen consecuencias eh, gravísimas. I said that the knocks on their head have consequences that are very grave y dramáticas. And dramatic. Lo que dije también es que no deben dramatizarse situaciones que no, eh, eh, que no coinciden, que no deben dramatizarse situaciones que no merecen ser enfocadas de ese modo. what I did say was that you shouldn't dramatize situations that don't deserve to be dramatized.